SPF. Et à Speedy, normalement, qui doit, qui doit se joindre à nous, avec son sac. Et eh, il est là, je sais pas. Super.

girl till I get jardim